那我带大家去做一个那个 HTTP GET 的方式去 get 那个 t o n k e t 的 server。那当然先 create 一个 project，create 一个 pro 那个 Android 的 project。 我们先把做界面做起来好了。那我们现在 resource 底下，去 layout。哎，它原本就有那个 test view 了嘛，那我再拉个 button 就好。了。 那我去把那个 test view 加一个 ID，这样我等下才找得到它。那一样要在那个 m a n y f e s t 里面加一下布局权，用 copy 的好了。 然后啊，我们用 get 的方式，那其实我们就宣告一个 HTTP get，我们直接在 b u t t o n 里面去做那个去做那个 get 的动作，好吧？ 当我们按下那个 button 的时候啊，那我们才去做那个 HTTP 给的动作。那我们先宣告一个 HTTP 给，那给 name。 那个网，那个刚刚那个的网址，看一下。 考えなきゃとって。 那个 URI 那个有顺序问题，所以要先先先去宣告你那个 URI，然后把你的那个网址丢进的那个 HTTP g a t e 里面，然后。 uh, respond at all. 我们让他判断一下那个，当他回应是 OK 的话，我们才继续做。哦两百，因为两百是 OK 的意思。 呃，我们现在这个用这个哈，它是那个 HTTP，H 就是就是 Apache 的那个 HTTP Client 的 API 哦。那这个这个 API 现在现在写这样的 sample 哈，其实它在三点零的时候可能还哦还不对，应该说是二点二二点三三二二点多版的时候可能还没有问题。那现在现在如果是这样写出来的，用那个 Ice Cream 写出来的时候呢，哎会出现什么？ 你看，它下面就是什么 n e t w o r k m a i n h r e a d e x c e p t i o n 好，所以这里四点零的那个要求会比那个三点零呃二二二点多版的来的高，好，它就是什么，就是说这个 m a i n a r e r 里面呢，就是不能用 NetworkConnection 的的相关的 API，好。 所以呢，我们现在再把那个 sample 呢，再加上什么，再加上那个 t h r e e d 的那个呼叫的方式，哦，也就是说，这个 m a n s a i e r 里面呢，啊，透过这个 m a n s a i e r 来启动另外一个那个 sub thread 哦，去执行网络相关的那个应应用。 这个 local host 的哦，这个 local host 是指到那个模拟器的那个 local host 哦，所以呢，那要改成 IP 哈。 终于出来了， <laughs> 那其实这个这城市它做了些什么？啊，其实我在这边做，就是做这个长链选择跟它 k 以是一样的动作了，就是要把它 thread 分开来，不然 main thread 不能执行，没有办法动。然后啊，HTTP get。 是，诶，其实也是没有没有很多奇奇怪的东西，就是主要是它一个 request 过去嘛，那它 request 的时候带着 U R 那个 U I 过去，然后去那个位置去 request 它，然后它会 response 回那个讯息回来，对，然后它这个是一个判定的，就是因为那个。 网页的那个回传码，两百是 OK 的意思啊，零四是是未找到的意思，哎，然后再就是抓这个那个他回传的字串，去用那个 HTTP response 去 get 那个 entity，然后把字 get 出来而已。哎，为什么做这个？这不用了。 嘿，它大致上 get 就这样子而已。那像，像这边，其实我应该要把那个，当我去呼叫这个，就是呼叫这个 Runnable 的时候，我应该要用回传的方式啊。我这边把 t e s t v i e w 用。 全运变数的方式去把纸传回去，可是这样子你们。